हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज अगेन मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ डार्क सर्कल के ऊपर किस तरीके से घर बैठे आप अपने डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के डार्क सर्कल क्यों क्यों होते डार्क सर्कल और उसके लिए क्या बेस्ट क्रीम आप यूज़ करिए और डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जो इन क्लिनिक होते हैं जो हम लोग करते हैं आप जब मेरे पास आएंगे क्लिनिक में तो हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बताऊंगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्क सर्कल हमको होते क्यों हैं हमारी आंखों के अराउंड की जो स्किन होती है अराउंड स्किन जो होती है वो थिन होती है बहुत पतली लेयर होती है वहाँ पे माइन्यूट कैपिलर कैपिलरीज होती है वेन्स होती हैं आर्टरीज होती हैं तो हमारी फेस की स्किन और आई की स्किन बहुत फ़र्क है ना डिफरेंट स्किन यहाँ थिक है यहाँ पे थिन है बहुत बार कई बार आप प्रॉपर सोते नहीं हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है लैक ऑफ स्लीप है ना स्ट्रेस हो रहा है एग्ज़ाम का स्ट्रेस आप खूब ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो स्ट्रेन पड़ रहा है आप लैपटॉप पे सामने बैठे हो के मोबाइल के सामने लेके बैठे हुए किताबें खोल के बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं पबजी खेल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हो तो आप यूँ करने लगते हो यूँ यूँ करने लगते हो वहाँ पे आई में जब मसल सिकोड़ते हो तो वहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है तो उसके कारण भी वहाँ की स्किन में ढीलापन आ जाता है और वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर खून का फ्लो गड़बड़ होने लगता है अभी चक्कर क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपकी धीरे धीरे आई बैग्स भी आने लगेंगे बिकॉज आपके वहाँ पे आई की स्किन में इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होने लगती है स्ट्रेन के कारण वहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होने लगता है बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं सिगरेट जब पीते हैं तो उसमें निकोटीन होता है निकोटीन होता है तो वो वैसे कॉन्सेशन कराता है अगेन वो वहाँ पे खून का फ्लो कम कर देता है जब खून का फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ पे आ, मैं बताऊँगा वो कैसे वर्क करेगा खून का फ्लो अगर कम होता है तो जनरली बहुत बार जब आप रब करते हैं आई को अब जब आप आई को रब करते हैं तो वहाँ पर स्किन बहुत थिन है ठीक है और वहाँ पे जो माइन्यूट कैपिलरीज है वो ब्रेक हो जाती है जब वहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगता है that again causes dark circle अभी जब आप वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है तो वहाँ पे रिमूव करने के लिए वहाँ पे सर्कुलेशन चाहिए बिकॉज आप सिगरेट भी पीते थे तो वो उस चीज़ को और बढ़ा देगा वहाँ पे विस्कॉन्सेशन जाएगा तो वहाँ पे खून का फ्लो और स्लो हो जाएगा which induce your dark circle iron deficiency के कारण डार्क सर्कल हो जाते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण डार्क सर्कल होते हैं आप स्ट्रेस लेते हो बहुत ज़्यादा स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो आई बैग्स हो जाएंगे आपको हॉलोनेस आ जाएगी बहुत सारे रीजंस होते हैं आप बार बार रब कर रहे हो रब कर रहे हो तो वहाँ पे इंजरी uh, हो रही है इंजरी होगी तो वहाँ पे ब्लड वेसल इंजरी होगी तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगेंगे अल्कोहल पीते हैं तो वहाँ पे आपको डार्क सर्कल बढ़ सकते हैं हार्मोनल चेंजेस जेनेटिक्स बहुत सारे रीज़न है ओवर सन एक्सपोजर जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए नहीं लगाते तो यू भी तो भी आपके पिगमेंट बनते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो गई है ड्यू टू एज होती है एज फैक्टर के कारण भी तो भी नीचे बिकॉज ऑफ बोन यहाँ पे जो डीप साइड आई बैक कहते हैं बिकॉज ऑफ बोन वो ज़्यादा आपको उसमें शेडोइंग आने लगती है तो डार्क सर्कल दिखने लगते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के डार्क सर्कल हो रहे हैं it's whether it's hormonal whether stress आपको जानना पड़ेगा कि आपको किस कारण से डार्क सर्कल हो रहे हैं whether it's due to stress use hormonal changes के कारण हो रहा है सिगरेट के कारण है रब रब करने के कारण हो रहा है अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आप गॉगल चश्मा नहीं पहनते हैं आपको स्पेक्स लगे हैं स्पेक्स नहीं पहनते नंबर वाला तो भी आपको डार्क सर्कल बढ़ सकते हैं बिकॉज आप उसमें जब आप स्पेक्स नहीं पहनेंगे तो आप उसको देख विजन देखने के लिए आपको विजन ब्लर रहेगा तो आप उसको देखने के लिए यूँ यूँ करोगे जब आप यूँ यूँ करोगे तो वहाँ पर स्ट्रेन पड़ेगा स्ट्रेन पड़ेगा तो अगेन वो आपको डार्क सर्कल कॉज करेगा तो आपको पता चलना पता करना पड़ेगा कि आपका रीज़न क्या है और बहुत सारे चीज़ें और भी ज़्यादा होती हैं बट मेजर ये थी तो इसको ट्रीट कैसे कर सकें तो घर बैठ के अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम लेके आया हूँ it's Sameesha under eye gel it's very good eye gel which give you result in with three weeks आपकी डार्क सर्कल को देखो 100 परसेंट डार्क सर्कल कोई भी चीज़ खत्म नहीं कर सकती है because different kind of dark circle होते हैं डिफरेंट रीजन होते हैं तो you have to rule out first thing home के लिए अगर आप बात करें घर में रह के ट्रीटमेंट करने के लिए तो this Samiksha under eye gel is very good which I feel कि विद इन थ्री वीक्स में मटेरियल्स मिल जाते हैं इसमें और ये इसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है और इसमें बहुत सी चीज़ें एलोवेरा भी है और स्मेल भी बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपकी डार्क सर्कल पे वर्क करती है तो डार्क सर्कल वर्क कैसे कर रही है ये वहाँ पे आपको स्लाइटली खून का फ्लो बढ़ाएगी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा आपके वहाँ पे तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट है वो रिमूव हो जाएंगे ठीक है ये वहाँ पे आपकी जो डिहाइड्रेट स्किन उसको भी हाइड्रेट करेगी और इसमें बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपके पफीनेस होती है आई में आपको देखना अपने आई पफ आ जाते हैं आई बैग्स आ जाते हैं उसको भी रिड्यूस करती है तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि आपका आई बैग ज़्यादा आ रहे हैं कुछ है तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो विद इन थ्री वीक्स आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा ये इसको लगाने का तरीका क्या है सबसे पहले तो अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करना है ठीक है तो आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए मैं यहाँ पे मैं अपने सैनिटाइज कर लेता हूँ हाथ बिकॉज आपके हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हो अभी ये क्रीम आपको लगाना है आँखों के चारों तरफ तो आप नहीं चाहोगे कि कोई भी बैक्टीरिया आपकी आँखों में जाए तो ड्राई कर लीजिए उसके बाद और सिंपल सा है ये बहुत ज़्यादा क्रीम आती है और आपको लेना बहुत थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम लगाने से जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा you have to take this ring finger हल्का सा पीनट टिप में लेना है पीनट शेप और हल्का सा आपको डेली नाइट में टैप टैप टैप टैप करना है until it get absorb remember यहाँ से स्टार्ट करके आखिर तक जाना है आपको स्लाइटली लेके you have to massage it not very tightly you have to you have to just tap it okay just tap it for three to four minute five minute again by doing this it increase your blood flow so haemoglobin pigment अगर डिपॉजिट है तो भी वो कवर अप हो जाएगा so you have to do it every night until uh, for five to six minutes until it get absorbed and apply and leave it don't use anything else over it remember eye के अंदर नहीं जाना चाहिए अगर आई के अंदर जाएगा तो इरीटेट होगा तो पलकों से थोड़ा नीचे रखें और इसको लगा के मसाज करके बहुत ही स्लाइटली बहुत ही प्यारे पोले हाथों से आपको मसाज करके छोड़ना है ज़्यादा रगड़ेंगे ना देखो वो क्या होता है कि बार जैसे आपको स्ट्रेन हो रहा है आपको चश्मा लगा हुआ है आप चश्मा नहीं पहनते हो तो आप यूँ ही देखते हो आपको स्ट्रेन होता है या आप कंप्यूटर के सामने ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठे हो या मोबाइल के सामने ज़्यादा बैठे हो तो आपका आई में स्ट्रेन होता है लोगों की आदत पड़ जाती है जब आई में स्ट्रेन होता है तो उसको रगड़ने की मलने की जब आई को मलते हो मसाज करते हो वहाँ पे तेज तेज रगड़ते हो तो वहाँ पे जो माइन्यूट वेसल्स होती है वो ब्रेक हो जाती हैं which is the major cause of dark circle वहाँ पे डार्क सर्कल आने के मेजर कॉज हो जाता है बिकॉज वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगता है और फिर वो धीरे धीरे रिमूव नहीं होता है मतलब वो बहुत ही टाइम लेता है रिमूव होने में और यहाँ पे स्किन बहुत थिन है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ तो बहुत सी रीज़न है उसको थोड़ा अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे प्रॉपर स्लीप लीजिए एट आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर जूस पीजिए न्यूट्रिशन लीजिए आयरन डेफिशिएंसी चेक कराइए अगर आपको लग रहा है कि मुझे आयरन डेफिशिएंसी तो साथ में आयरन लीजिए और ये क्रीम तो है ही और बाकी जो ट्रीटमेंट इन क्लिनिक होते हैं वो और हम लोग लेज़र के थ्रू कर सकते हैं लेज़र हम जब पीको uh, लेज़र के थ्रू पिगमेंट को ब्रेक कर सकते हैं और uh, किसी को जेड uh, पूरे गड्ढे अगर हॉलो है तो हम फिलर डाल के उसको उठा सकते हैं पी की जाती है और वाइटामिन सी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं मीजोथेरेपी के थ्रू तो दे आर डिफरेंट वेज हम ट्रीट कर सकते हैं डार्क को बट इन होम अगर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो ये सेवन नाइन नाइन की क्रीम आती समीशा की अंडर आई जेल जो आपको आ, नीचे वेबसाइट में मैं लिख दूंगा वहाँ पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हो और एक प्रोमो कोड है विच इज़ पॉइजन फिफ्टीन आप जब डालेंगे तो आपको फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और मेरे ख्याल से एक ही शीशी आप लेंगे और एक शीशी में ही आपका कवर अप हो जाएगा पूरे dark seventy two eighty percent खत्म हो जाएंगे अगेन डिपेंड रीज़न देखो कई बार मेडिकेटेड रीज़न भी होते हैं लाइक आपको एकेंथोजनाइग्रेटेंस है उसके कारण भी डार्क सर्कल आ सकते हैं आपको साइनोसाइटिस है उसके कारण भी डार्क सर्कल आ सकते हैं आपको एलर्जी है कोई डर्माटाइटिस हो रहा है उसके कारण भी डार्क सर्कल इसके वहाँ पर स्किन डार्क हो सकती है तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये हंड्रेड परसेंट आपको सब में ख़त्म कर देगा बट येस ये आपको कवरअप करेगा sixty seventy percent dark circle को कवरअप कर देगा तो बाकी आपको अंडरलाइन कॉज को भी पकड़ना पड़ेगा तो अगर नॉर्मली स्ट्रेस इंड्यूज है या स्लीप के डिप्रेवेशन ऑफ स्लीप के कारण अगर आपको हो रहा है या आयरन uh, डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो आप ये सब लेंगे चीज़ें तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगा तो प्रॉपर स्लीप लीजिए सिगरेट मत पीजिए स्मोकिंग से भी डार्क सर्कल बढ़ते हैं अल्कोहल को नहीं लीजिए उस वैसे भी बॉडी ख़राब होता है बॉडी ख़राब करती है और कैफीन कैफीन के हायर इंटेक के कारण भी होता है तो कैफीन को भी कट डाउन करिए बहुत सी चीज़ें जो आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिले तो मेरी eye doctor Apneet Gupta Instagram पे मैं आपका वेट करूंगा आइए वहाँ पे कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए मैं आपको आंसर सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा और ये है अंडर आई जल समीक्षा का नीचे मैं वेबसाइट लिंक डाल दूंगा वहाँ पे इसकी एम है सेवन नाइन नाइन जो कि अभी मिल रहा है फोर नाइन नाइन में उसमें भी अगर आप प्रोमो कोड ऐड करेंगे पॉइजन फिफ्टीन तो आपको फिफ्टीन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि आपको फोर ट्वेंटी फोर के आसपास अप्रॉक्स पड़ेगी तो इतनी बड़ी क्रीम फोर ट्वेंटी फोर की आपकी आंखों से बढ़ के तो नहीं है बिकॉज जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है फर्स्ट लुक पड़ता है तो हम आँखें अगर आपकी डार्क सकल है तो आई डोंट थिंक कि कहीं अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो पहला लुक अच्छा होना चाहिए आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा और अपनी आंखों की डेफिनेटली इतना इतना तो करना बनता है तो चाहिए वेट क्या कर रहे हो अपनी आंखों के लिए जाके समीशा डॉट कॉम पर जाके इसको परचेज़ कीजिए और बाकी कोई भी डाउट है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा बाय